با اصلا تنها بذار میخوام هر روز ماینه شدی کنم من نبی شدم شبید شدم پرسپکتیوم رو حفظ میکنم نمیخوام هندیش کنم یه آدم پنج سالم بود توی خونه یه اتاق بودیم سونا بود سرما بد جور و شب و تو حیات خونه مردم برا دستجویی رفتن صفی بستن وقتی میرفتی بیرون هرچی توی خونه بود و کف میرفتن رو خروس لاری شب میبستن همش دعوا و نشکستن یه اون گوشه نشسته و فقط تو فکرش گنج و کندن هروئین هویه هروئین اومد هروئین نقشه گنج نه متر از این تپه تپه بد با هم تنها این هفته نیومد هفته بچه رو به من برنگشت گفته به میام و من هر روز توی سهشنبه فقط دوم دبستان بودم از مدرسه به سمت خونه باد میکشید دستمال کاغذی نرم کوشش دادم یه سرت گونه رفتم بعد اومد سمتم و شروع کرد تک زدن بازم کاغذم افتاد رو منو بلندم کرد ایستادم توی مزه گندم چهار بار در روز بودار و سمت راست قلبم میبینم گرمم میشه لبخند میزنه با سندر راه میره صداشو میشنوم مغزم فا میشه قلبم تو رحمت قدماش آشقر و در امان هستم با اینکه تو اوج هجام محوم خاک بدون اینکه منو کشت و زنده کرد میکشی تاون پام وقتی رسیدم آخر رام من همون گوزن وحشی بودم که دادم قله رو به دشت پروانه ها سرما چشمون خیز کرده صدا میزنه کرما نگاه میکنم پرواز عجیب پروانه ها رو بیخبر از اینکه کرما شکار بود توی مه وقتی که مرد و یه دختر که گل می آورد و دیدم اومد با خنده به سمت من اما یه مرتبه یه گلوله خود تو سینم خون زد از دشواره رام فهمیدم سقوط آخر رام سر خوردم تو دوره سقوط افتادم تو دامنه ها دوره بیمار بیران شغالات در نگاه زنده موندم تو بفهمی زنده است هیپاپ ایران بگو برسه این رسه تو باد بگو شون که نشسته تو خاک دیواری که پر بشه از کلوله میشه یه نکت بگل از نرخشت سوراخش مستقل نقمه های لخت از حضور نرهای سرخ میفهمی من یه حضور رو وقتی کوه میومد پایین پنجه های گرگ دست خودم نیست شوشیم اهل مدارا نده چشم پوشیم بفروشیم لطایی بریزید من همیشه چلو گاوا قرمز پوشیدم من سنگ شیشه کرد قلب دارم که باش استمی کرد یه توری مغروب تو من میگه تو خاک دشمن و مال زندگی بگرد من نقرم تو هم نمیبری خودم نخواب چی خودم نمیفهمی تو دل کومم قد بیا و قصه ها بسته به چون تو گل میچری خلاف جهت این بود خونا چراغ سبز تو نمیدازی نور تو ترجیح میدم بلگت نمیرم تا اینکه داشته باشم نون تو سر بی خیال من شیب بریم تو تو تو هم کش بدیم مستستم از سیستمی نمره میکنم و پرم هم قلط دیکته ای یا تو وقت معتاد تنهایی عاشق غریبه بودم میخوام فقط به خودم شهیدمون بمونم من همینم همینقدر به تمینم بودم خدا بهم بگو چیه مشکلت برم قربون چش خوشگلت چرا ماها هیچی نداریم اونا تیسه پولداره با اینکه میده فش بهت خدا بهم بگو رمزش چیه توی تین تو ارزش چیه نمیفهمم قصدت چیه فقط لطفا بسته دیگه خدا فکر نمی کنی بسته نه همه خوشیا برون بستن خدا گله نمیکنم تر امتحان کن به خودت قسم خسته میدونی ما همه ارتش یه دینیم دنیا تخمیه با هر چشی ببینی دوست دارم خدا بغلم کنی در گوشم آروم بگی وقتش بمیری بگی به وقت مرگ دست راست ویسکی و دست چپ فنگ از این دنیا خسته این دل چه تنگی خدا مغز من پر از رنگ و فنگه دیگه چی سنگ مال پایه لنگ خدا پایه من که از دانو قته نمیخوام بزنم کنار هرچی سنگه میدونی که توی دلم باهای جنگه بگو تو این دنیا دارن کی ارزه بگو تو این دنیا دارن کی ارزه رفت به درک خدا رفتگان شما هم بیامرزه میزنی به سیگار تون تون تا تو حرف نمیزنی سمون بو خسته ای دسته به قلم نمیره تو هم مسیری با میزاری یه طرفه میشه روت زمستونات بی بهار شد شدی به هرچی دورته بی تفاوت مثل کرم که انگیزه تو سینش سوخ شد عاشق تاریکی شد و پیلش مو میگی پرشه با زبای خونه کاشتی از گرمایی که بابا دیگه تو صداش نی از زبری که تو شبت نباری و صاف شد خورشیدی که به نتابی دو و شد تو که با خود جنگیته میگی هیچی نمیزنه چنگی بده برو درده تو دل تو نمیجنگی بس دلیل این سنگینی تو نمیفهمی نه مال من نیست اون باید بره در واس کن تو که زودتر بره زود نکه بگی لطفا بره هی بخواد با نرور بره سریه حالیه سالها سالیه آسمون داستان داریه و ما هنوز پاس داریه واسم آشنا سس تا سر ثانی امتحان کردم هر شانسو شروع اجرا اکران سانسو از رنسانس کلاسیک بازو رفتم تو کیک باکس کاس بیت باکسو خواستم برسم بهش شد تست حال من سش بدبین شدم نسبت بهش گفتم قسمت به اسمم نوشت تا اومد سراغم توی سر صدا زنگا نمیدونم چی شد یه بوشون پیدا رنگا اون تازه راه من بازه این دفعه لازم دوباره پر بزازه KRS Beats